हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद जिस तरह से अपार सफलता आपके वजह से मुझे टैली ईआरपी e नाइन और टैली प्राइम में मिली आ, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के वीडियोस को आपने काफ़ी लाइक किया इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो इस बात को लेकर के है कि किस प्रकार से हम एक पर्टिकुलर डेट पर जैसे सपोज कीजिए एक डेट से लेकर यहाँ तक इस तरह की कुछ क्राइटेरिया हो जैसे एक चार दो 19 से लेके दो पाँच दो हजार बाईस तक इस तरह के पर्टिकुलर डेट ऑफ डेट को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं क्या क्वेरी लगाएंगे एसक्यूएल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर इसी क्वेरी को आप यूज कर सकते हैं माई एसक्यूएल में एसक्यूएल सर्वर में भी यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें बहुत आसान है तो ये इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही साथ जो आपके सवाल हैं उनके जवाब देना अब शुरू करूंगा मैं क्योंकि आज से थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो चुके हैं लगभग लगभग ठीक है अब बोर्ड के एग्जाम बाकी हैं होने तो और लाइव क्लासेस के बारे में भी आपको डिटेल बता देता हूँ कि टैली की लाइव क्लास हुई या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की लाइव क्लास हुई जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा दो चार दिन में ये भी स्टार्ट हो जाएंगी लाइव क्लासेस तो वहां पर आप अपने सवाल सीधा पूछ सकेंगे हमसे ठीक है तो जितना हो सके आप जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और बाकी जो आप लोगों ने अपार सफलता दिलाई है एक छोटे से सिटी से होकर मैं देवरिया से बिलोंग करता हूँ और इतनी ज़्यादा आपने वीडियोस को लाइक किया है इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वीडियो इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तो चलिए आइए आप चलते हैं अपने टॉपिक पर जो कि आज की वीडियो है ठीक है पर्टिकुलर डेट को कैसे एक्सटेक्ट करके लेके आ सकते हैं उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ तो सभी आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ठीक है आप सभी के लिए इस तरह के वीडियोज मैं लेके आता ही रहूंगा ठीक है तो थैंक यू चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस के अंदर आज हम सीखेंगे क्वेरी लगाना एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट करेंगे और देखेंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक की चीजें आए इस तरह की चीजों को करके देखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है टेबल बनाना है तो टेबल यहाँ पे देख सकते हैं ये बना हुआ है लेकिन इस टेबल को अगर आप एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे सीधे क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से मिलेगा आपको क्वेरी डिजाइन इसको क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करने के बाद एसक्यूएल पे चले चलिएगा अब यहाँ से आप क्रिएट कमांड का इस्तेमाल करके और फिर टेबल बना सकते हैं तो यहाँ पे टेबल ही हमें बनाना है और टेबल का नाम मैं रख देता हूँ एस टी यू टी ठीक है आप जो भी नाम दे ठीक है तो ये एस टी यू टी नाम से दे दिया अब यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देंगे F I R S T ध्यान रखिएगा अंडरस्कोर जरूर लगाइएगा फर्स्ट नेम इसका डेटा टाइप क्या होगा वेर केयर तो ये वेर केयर कर दिया यहाँ पे इसकी साइज ट्वेंटी रख दी कॉमा दे दिया और फिर लास्ट नेम कर देंगे तो ये हो गया लास्ट अंडरस्कोर नेम तो लास्ट नेम भी हो गया फर्स्ट नेम हो गया लास्ट नेम हो गया लास्ट नेम का डेटा टाइप क्या होगा तो यहाँ पर आप टेक्स्ट या वेर केयर कर सकते हैं तो ये वेर केयर कर देते हैं इसकी साइज ट्वेंटी रख देते हैं कॉमा देते हैं और फिर लास्ट में हम रखेंगे date date D A T E तो डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं date of birth B I R T H तो ये लिख दिया अब इसका जो डेटा टाइप होगा वो हम क्या देंगे केवल यहाँ पे लिख देंगे डेट ठीक है केवल डेट लिख देना इसको बंद करना है और यहां से टर्मिनेट करना है तो यहां पर जैसे ही इसको रन करेंगे ना यहां पर देखिएगा बीच में गैप नहीं होना चाहिए ये गैप होने से दिक्कत करेगा अब जैसे ही रन करेंगे ना तो यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ तीनों चीजें आ रही हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम दे देते हैं जैसे मान लीजिए S U R A J ठीक है सेकेंड नेम यानी लास्ट नेम दे देते हैं तिवारी और यहाँ पे आप देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए ये कैलेंडर आपको मिल जाता है और यहाँ से जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ सेट करना हो यहाँ से सेट कर सकते हैं यहाँ से आप सीधा सीधा चेंज कर सकते हैं ईयर को ठीक है जैसे यहाँ पे 2000 करना है तो यहाँ से 2000 कर लीजिए इसी तरीके से यहाँ पर आएंगे तो दूसरा रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं इसको इंसर्ट इंटू कमांड करके भी यूज कर सकते हैं आप ये बहुत आसान है उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी अब यहाँ पर दूसरा नाम मैं एंटर कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे लास्ट नेम एंटर करता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करता हूँ तो ये डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ से चूज कर लेते हैं हम सीधा सीधा और यहाँ जो भी चेंजेस परफॉर्म करने हैं वो चेंजेस हम कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमने एक चेंजेस कर दिया यहाँ 1999 कर दिया तो ये इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप सेट कर सकते हैं और ये काफ़ी आसान है तो यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ ये देखिए इस तरीके से ये नाम लिख दिया और फिर यहाँ पर जैसे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको वापस से डेट ऑफ बर्थ चूज करने की जरूरत है तो यहाँ से जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो चूज कर लीजिए और यहाँ पर आप ईयर चेंज कर सकते हैं ये आपको सुविधा मिल जाती है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने कर दिया अब ये तीन नाम हमारे पास हो गए हैं अब वो क्वेरी हमें देखनी होगी क्वेरी किस तरह से हमें यूज करनी है तो पहले तो मैं इसको सेव करूंगा जो भी ये क्वेरी हमने बनाई है इसको मैं सेव करूंगा ये सेव है ऑलरेडी तो यहाँ से अब इसको क्लोज करने की बारी है यहाँ से यस कर देते हैं यस ठीक है और ये जो टेबल बनी इसको भी क्लोज कर देते हैं अब यहाँ पर एक नई क्वेरी लगानी है और वो क्वेरी क्या है चलिए ये देखते हैं सबसे पहले क्या करना है यहाँ से जाना है और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना है और इस टेबल को क्लोज जो भी आपका विंडो ओपन हुआ उसको क्लोज कर देना है यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे सेलेक्ट कमांड का यूज कैसे करेंगे सेलेक्ट लिखेंगे यहाँ लिखेंगे first name F I R S T first अच्छा ये चीज ध्यान देनी है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए जैसे हमने अंडरस्कोर दिया है ना वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे ये लिख लिया फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फिर यहाँ पे कॉमा दे करके क्या करेंगे लास्ट अंडरस्कोर नेम इस तरीके से हमने दे दिया और लास्ट में क्या है लास्ट वाला जो आ, हमने फील्ड दिया है उसका नाम रखा है डेट ऑफ बर्थ और इसमें भी कहीं गैपिंग नहीं है तो जैसे दिया गया वैसे ही हमें लिखना है तो यहाँ ये नेम करके और यहाँ पे कर दिया date of birth B I R T H date of birth कर दिया तो ये इस तरीके से कर दिया हमने और ये कौन से टेबल से आएगा वो भी हमें देना होगा तो एस टी यू टी तो यहां पे लिख देंगे from S T U T ठीक है तो ये from S T U T कर दिया और यहां पे अब यहां पे देखिए यहां पर कंडीशन में दूंगा ये वेयर कर दिया हमने वेयर अब यहां पे देखिएगा वेयर हमने किया है और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ना उसमें हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करेंगे वेयर डेट ऑफ बर्थ ठीक है ये लिख दिया where date of birth date of birth क्या होना चाहिए देखिए यहां पर मैं सेट कर रहा हूं like is greater than is greater than कर दिया और इक्वल टू इक्वल टू कर दिया इसके बाद क्या करेंगे एक हैश का साइन लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे वो डेट जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कर रहा हूं वन एफ फरवरी और यहां पे कर देता हूं जीरो जीरो और यहाँ पे हैश साइन लगा देता हूँ ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है आप देख सकते हैं इसको और अब इसको करने से होगा क्या यहाँ पर अब टर्मिनेशन दे देते हैं और अब इसको चलाने की बारी है तो चलाने के लिए कहा जाएंगे क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से रन करवा देंगे जैसे ही रन करवाएंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे सामने आ रहा है यानी डबल जीरो जिसके लास्ट में था केवल यही वही रिकॉर्ड ये फेच करके हमें दे रहा है यहाँ पर आते हैं कुछ और भी यहाँ पे डेटा एंट्री कर देते हैं जैसे यहाँ पे लिख दिया एक और नाम ये कुछ इस तरीके से और यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 19 आ, ये देखिए ये 1999 कर देते हैं ये देखिए 1999 फिर यहाँ पे आइए यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे नाम लिखने के बाद आ, ये देखिए ये नाम लिख दिया डबल एन हो गया इसको सिंगल रखना है ये हो गया ठीक है अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे वापस से डेट ऑफ बर्थ तो जो भी डेट ऑफ बर्थ था डबल जीरो वाले अब देखिए यहाँ पे 1990 कर देंगे तब क्या आएगा ये भी चेक कर लिया जाए तो यहाँ पे देखिए ये 1990 कर दिया और अब इसको रन करवाने की बारी है तो यहाँ से चल के अब इसको रन करवा लेते हैं पहले तो इसको सेव कर लेते हैं देन यहाँ से सेकेंड वाली क्वेरी को दोबारा से हम एक बार रन करवाएंगे तो यहाँ से चल के इसको एसक्यूएल क्वेरी थी हमारी इसको रन करवा देते हैं तो यहां पे देख सकते हैं ये जो है 1990 वाला नहीं देगा देखिए इसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ है जो 2000 या 2000 से अच्छा 2000 से ऊपर की कोई डेट ऑफ बर्थ हमने दी ही नहीं है उसको भी ट्राई कर लेते हैं तो यहाँ पे एक और नाम देते हैं और यहाँ पे 2000 से ऊपर वाला डेट ऑफ बर्थ ट्राई करते हैं जैसे 2005 लिख देंगे 2006 लिख देंगे या इससे कुछ भी ठीक है तो यहाँ पे देखिए अच्छा यहाँ पे 2023 अगर हो तब तब क्या आएगा पहले हम यहाँ पे 2005 करते हैं देखते हैं यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है तो यहाँ पे इसको सेव किया और ये वाली जो क्वेरी है ना इसको दोबारा से एक बार हम चलाएंगे दोबारा से एक बार देखेंगे कि ये क्या चल रहा है सक्सेसफुली तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी 2005 या 2000 से ऊपर का जो भी होगा ना वो आपको ये डेटा फेच करके दे देगा तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्वेरी जो हमने अभी आपको बताई ये आपको समझ में आई होगी देखिए ये ये क्वेरी कुछ इस तरीके से हमने लगाया था ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिएगा अगर मैं यहाँ पे लाइक नाइनटी फाइव या uh, यहाँ पे नाइन जीरो कर देता तब क्या होता यहाँ पे नाइन जीरो किया है अब इसको रन करवा दिया तो यहाँ पे नाइन जीरो करने पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द सारे लगभग इसमें आ गए हैं नाइन जीरो करने का मतलब है कि नाइनटी से लगाए सारे जो भी आपको आपने एंटर किए हैं वो सारे अगर यही चीज यहां से चेंज कर देता हूं ध्यान दीजिएगा यहां से चेंज करता हूं ये कर देता हूं 95 तो अभी देखिए कुछ रिकॉर्ड छूट जाएंगे बाकी सारे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रिकॉर्ड हमारे छूट गए हैं देखिए इसमें यहाँ पर 99, 99, 99 और 2005, 2000 आ रहा है लेकिन 90 वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा है 90 वाला रिकॉर्ड है या नहीं ये दिखाने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये देखिए 90 वाला एक रिकॉर्ड है ना इसमें ये देखिए यहाँ पे ये नाजिया खातून जो है यहाँ पर ये नाइन्टी वाला एक रिकॉर्ड है लेकिन ये छूट गया क्योंकि हमने क्वेरी उसके अकॉर्डिंग बनाई तो उम्मीद करता हूं ये क्वेरी वाली बात आपको समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए साथ ही साथ लाइव क्लासेस के लिए इंतजार कीजिए लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी और आपका पेशेंस बनाए रखने के लिए धन्यवाद आप सभी के सवालों का जवाब मैं धीरे-धीरे देने की कोशिश करता हूं बाकी धैर्य बनाए रखिए thank you for watching this video